هو نزاع بين العمال وبين أصحاب العمل I want to be the voice of those voiceless migrant domestic workers behind closed doors قدم نموذج مختلف وبديل عن العمل النقابي بلش بال 2012 بعد صدور مرسوم تصحيح الاجور عن الدوله اللبنانيه والشركه ما طلعت وطلعت اخر شيء بقرار انه ما بدها تطبق الزياده نحن اسسنا تجمع نقابه الصحافه البديله لان بكل بساطه ما في عندنا نقابه حاليه بتحمي العاملات والعاملين بمجال الاعلام عملنا عريضه ووقع عليها عدد كبير لحدود ال 120 شخص وصولا لحصولنا على اذن نقابه العاملين في سبنس لبنان Here in Lebanon migrant domestic workers are not allowed to form a union. We only allowed and we can be registered if there will be Lebanese people will be in our group. تأسيس التجمع بلش بعد 17 تشرين وكان بناء على تجربة من آه، دول بالمنطقة سبقتنا بالثورات إن كان بتونس حيث آه، النقابة البديلة نائبة الصحافة البديلة صارت بمكان معين هي النقابة الحالية والفعلية وإن كان بالسودان حيث النقابات كان لها دور أو النقابات البديلة كان لها دور كتير كبير بتحريك الثورة فتنا بالمواجهة وحاولنا نتفاوض نحن والمؤسسة المؤسسة استعملت الترهيب والترغيب آه، والضغط السلطة أول شيء جربت تعمله كرمال تواجه تجمع نقابة الصحافة البديلة هو أنه تواجهنا بالنقابة الحالية فأول شيء عمله مجلس نقابة آه، نقابة المحررين المنتخب هو أنه رفع دعوة علينا بمحاولة لإسكاتنا اللي صار أنه المجتمع المدني المجتمع النقابي والعمالي بجزء منه تابعنا الاتحاد العمالي العام ولا ولا شيء ابدا كان دور سلبي هو وزاره العمل اليوم عمليا اللي عم بيقوم فيه تجمع نقابه الصحافه البديله هو بشكل فعلي آه، الدور البديل للنقابه الحاليه. As an alliance we help our fellow migrant domestic workers by sharing awareness. We did a lot a lawyer session English uh, session. We're doing a lot of uh, relief goods, repack uh, groceries and distribute from south to north to Baalbek. 700 شخص كانوا غير مسجلين بالضمان الاجتماعي آه، صار في كشف كامل من الضمان التعامل آه، وسلوك الإدارة مع الناس آه، تغير ما عاد في صرف كيفي حراك 17 تشرين إلى ما ارتقى إليه هو بالعكس شيء بيشبه يلي تحركنا نحن منه تحركنا من خلاله على صغير بس هذا صار طايل كل البلد only not for Lebanese the freedom but uh, the started of the demonstration the revolution I can see a lot of migrant domestic workers going every night to the to the demonstration. I myself, the started of revolution, I was there till the end. عم نشتغل على تحرير التمثيل النقابي فكتير مهم هاي التجربة لا خلصت ولا انكسرت ومكملة تتوصل لكامل أهدافها have their day offs and allowed and have their passports with, with them لانه ما في غير انه العمال عبر كل الجغرافيا اللبنانيه اتحدوا لانه هن اول شغله عم بيثبتوا حقوقهم وعم بيثبتوا لقمه عيشهم الكريمه وثالث اهم شغله العمل النقابي على مستوى كل المؤسسات الخاصة هو جزء من إنتاج سلطة جديدة وسلطة بديلة عن هاي السلطة الفاسدة. It's time to abolish the kafala system because you know it's a modern day slavery. وعم نقدم نماذج مختلفة من العمل الإعلامي من خلال من خلال الأفراد يعني اللي عم يشتغلوا بالمؤسسات تبعهم أو من خلال مواقف التجمع. we are we are looking forward to all of this, you know, for a change. Uh, inshallah.